guys! Welcome back to my channel and for today's video is magre-review naman ako ng isa sa mga favorite sunscreen ko ngayon dahil smooth and hindi siya mahirap gamitin. Alam ko naman sa inyo, ayaw niyo yung mga uh, greasy feeling lalo na sa mga sunscreen and also lalo na ngayon, kailangan-kailangan natin yon kasi tag-init. So, ang product natin for today, Snail White which is Snail White Sunscreen CC. Uh, oh, actually, meron sunscreen cream ng snail white. Wala akong nakalagay na anything sa mukha ko. And also guys, nakapag-prep na ako. Meron lang akong kasyungan na nangyari dito sa aking noo. Nauntog ako, kaya <laughs> ano nangyari. So, eto siya guys. Eto hindi pa siya bukas. Ayan siya. And also, um, babasahin din natin yung mga instruction direction niya dito sa likod. So, ano bang nasasabi dito? And as you can see guys, ayan, nag-repurchase na ako ng bago. It's because, syempre nagustuhan ko nga eh, one of my favorite as of the moment. Kaya, ayan. Tignan natin kung ano bang meron dito sa sunscreen na ito at bakit nagustuhan ko siya. Actually, guys, may malaking bote to and there are two shades of them. And ngayon, tignan natin kung anong meron sa product na to. So, sabi dito, high protection formulated with snail potion which is SPF 50+, plus UVA, and UVB. So, there are PA+++. Is ultralight lightweight and oil-free for color correcting cream because it's a CC sunscreen. The second one, brightens skin complexion and gives natural radiant coverage. And also, third one is to protect against the UVA and UVB rays, which is meron siyang SPF 50 plus slash PA plus plus plus. So, syempre kilala naman ang snail white sa snail secretion filtrate. So, nadagdagan lang tong CC cream ng ad The na uh, ingredients or highlighted ingredients nila sa unahan. Namu Life Snail White Sunscreen CC Cream SPF 50+, plus, PA+++. This ultra-lightweight and oil-free CC cream helps to protect against harmful UVA and UVB, uh, ah, UVA and UV rays, and free for radical damage. This breakthrough formula blurs dark spots and redness for natural color correction protected coverage and it is packed with nourishment from snail potion and Alps Edelweiss extract. Ito yung Alps Edelweiss extract na nadagdag. It is boost to skin natural radiance for a photo-ready look. So kung alam yung tipong nagmamadali ka and gusto mo yung nakikita pa rin yung skin mo, ito maganda siyang gamitin kasi nga color-corrected coverage. Kung meron kang redness and uh, meron kang little bumps, kaya niyang takpan. Sabi kasi dito, matatakpan niya yung dark spots. Pero ang ginagawa ko kasi dito is ginagamit ko siya as base days bago pa ako maglagay pa ulit ng uh, another thing sa mukha ko kasi nga maganda siya as color correction. So kumbaga, inaayos mo na yung dapat ayusin sa mukha mo na hindi pantay yung kulay. And also kasi dun sa dark spots na sinasabi nila, hindi naman totally natatakpan lalo na yung pinaka-black spot pero at the same time nalalighten niya. Kapag black na black kasi alam mo yung kakatapos mo lang sa acne breakouts katulad ko, ayan meron ako dyan. Nalalighten up niya at the same time, yung coverage hindi naman ganun kalala. What I mean is hindi siya ganun ka strong enough para matakpan pero nalelesen niya ng light. Also guys, yung mga direction niya andito sa likod, warnings and uh, yung manufacturing date and yung expiry date. Yes, andito sa likod. Yung ingredients, especially kung meron kayong mga question about dun sa ingredients nila, lahat yon nandun sa likod. And guys, this has 6 ml. Ito pala yung price niya which is 109. Nabili, nabili ko to guys sa Watson. And kapag binuksan mo siya, 6 months when you open, kung gagamit ka nito, hindi to tagatagal ng 6 months when you open. Kasi syempre, di ba ngayon, kailangan ang sunscreen, kailangan dalawang fingers, para ma-apply mo siya sa mukha mo. Which is gagawin natin ngayon dahil very nga yung face ko. Ito, meron pa ako ditong open na inuubos ko kasi nga 'di ba nagre-purchase ako. So ngayon, gagamitin natin siya. And ayun nga, sabi ko nga sa inyo, if gagamit kayo ng any sun protection or sunscreen, color correcting cream man 'yan, basta meron siyang SPF, make sure na dalawang linya siya ng fingertips nyo para mas maayos. So yan, lagyan lang natin siya. Ganto siya guys. So ayan, Ganyan siya kadami nung nilagay ko. So ngayon, lalagay na natin siya sa ating face. Tapos, yung extra, ilalagay ko na lang sa neck area ko. Para ka lang actually guys dito na gumagamit ng mga moisturizer. And sa amoy niya guys ha, ang bango niya, makikita nyo na parang sobra ang dami. Pero ganyan yung kailangan ng face nyo. Lalo na kapag uh, uh, kayo. Ayan, ay, dalawang kamay ko na gagamitin ko mer- para kung papunta na ng espasol neto. Pero guys, tignan nyo naman, color correcting cream lang yan. Pero tingnan mo yung <laughs> ginagawa niya sa face ko. And guys, by the way, hindi siya sobrang greasy sa mukha. Kayang-kaya niyong madala to guys. Lalo na kung mahilig kayo mag-sunscreen. Feeling ko magugustuhan niyo to. Puti ko, parang para na akong sa dako excess, lalagay ko lang dito sa aking eyelids. Dahil nga guys, color correction cream siya. Kahit na dalawang finger yung ilagay mo, mag-a-adapt pa rin to. As of the moment kasi medyo maputi siya ng konti kasi kailangan two fingers. So, madami-dami yun para sa mukha ko at kaya ako nag-e-espasol ngayon. Pero, mag-a-adapt to sa mukha nyo. So, technically, papantay rin siya sa kulay mo. Pero guys, sinan mo yung, tingnan mo yung lapat niya sa skin ko. Hindi, hindi siya ganun kalagkit yung feeling. Yung sinasabi ko nga sa inyo na parang greasy. And shiny siya sa mukha. Kung gusto mong skin feels lang yung ano, yung um, sunscreen mo, eto, mabibigyan ka rin niya ng um, color correction. At the same time, sunscreen na rin siya, ba diba? Kung makikita nyo, may sheen siyang binibigay and hindi na siya ganong kapote. As I think, hindi ko alam kung nakukuha sa camera but I think is nag adapt na siya. Kasi sa akin, nakikita ko nag adapt na siya. Hindi na siya ganon ka siya kaputi. But the thing here guys is maganda siyang gamitin lalo na kung magta-travel kayo. Kasi kapag nag-travel kayo, syempre kailangan nyo ng maliit or yung mga, alam nyo yung mga tetra pack. Ito, katulad nito, nakasashay siya. Hindi siya mahirap dalin. Kasi kung mayroon kang bote nito, ang hirap naman nun dalin kasi ba diba, daladala mo yung buong product niya. Ito, at the same time, mauubos mo siya and travel friendly siya. So, sa mga mahilig mag-sunscreen dyan, I will recommend this one. It's because maganda siya. Para sa akin na, masasabi ko yung 109 is affordable na yon. Kasi nga, binibigay niyang complexion sa'yo and also yung sunscreen. Uh, meron ka ng color correction and may sunscreen ka pa sa isang sachet na to. Kaya ako nag-repurchase ulit kasi ito yung currently favorite ko na sunscreen. Kung gusto nyo siyang mabili or if ever na gusto nyo rin siya hanapin sa online, I will just drop the link on the description box below guys para at least least alam nyo kung saan din kayo pwedeng bumili through online. Probably meron yan sa Shopee, Lazada, and syempre sa Watson. Actually, itong side lang, puro ganyan lang tayong side. Kasi ito lang yung talagang medyo makinis. Talagang pwedeng pang aura siya mukha kasi siyang second skin kapag color correcting cream lang. So guys, This is just a quick video dahil gusto ko lang malaman nyo kung ano yung uh, mostly na sunscreen na ginagamit ko, especially kapag travel. So, eto siya guys, lalo na sa face. Kaya ayan. So guys, um, thank you for watching this quick video and hopefully nagustuhan nyo siya. Make sure to comment down below if meron pa kayong mga any suggestion na gustong ma makita. And also, don't forget to subscribe on my channel down there and also click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.